O SUS até ontem era destruído pela imprensa brasileira. A imprensa só mostrava o SUS na televisão para falar mal, para mostrar pessoas sendo atendidas no corredor, para mostrar pessoas que saíam sem remédio. Ela nunca mostrou os milhares que recebiam remédio de graça. Ela nunca mostrou os milhares que eram salvos todo dia. Mas mostrava aquele que tinha sido atendido. E quando veio a Covid, o que foi que aconteceu nesse país? finalmente as pessoas descobriram a grandiosidade do serviço público prestado pelo SUS e a grandeza do tratamento dos funcionários da saúde nesse país, que mesmo ganhando pouco, colocaram a sua vida em risco